apa yang menyebabkan sebagian ikhwah sulit atau bermalas-malasan ketika diajak bertahun Biasanya yang ikhwah yang tahunya itu itu aja. Jawabannya lemah iman. Ini orang lemah imannya, lemah takwanya. Yang berikutnya kalau terkait dengan masa tahun harta benda, lemah tawakalnya. Bayangannya kalau harta dia keluar untuk tahun bakal habis Tahun lagi. Baru kemarin. Tahun lagi. Baru sehari yang lalu. Tahun lagi. Ini orang yang lemah iman, lemah takwa, lemah tawakal. Allahul Musta'an.